Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets prikkends doen, dus iets met spijkers. En ja, voordat ik het vergeet moet ik nog een shout-out doen naar drie kanalen. 1, dat is NCSI. 2, Mats the Man. En 3, Jimmy Boy. Oh ja, het linkje staat onder in de beschrijving. Tot zo! zijn de pakketjes aangekomen. honderd en vijftig spijkers. 50 spijkers. Nou, gaan we nu beginnen. We gaan een spijkerbed maken en je moet om de 3 centimeter een gaatje boren. Dus we beginnen met het uh, uittekenen van uh, de gaatjes. Streepjes zetten. Om de 3 centimeter. Zo. En dat ga je dan ook hier doen. Zo, nu gaan we de lijntjes trekken. Want we hebben alle streepjes al gezet. dan moet je ehm, even andersom zo. Van lijn, van de eerste lijn hier, naar de eerste lijn hier dan. Zo. En hetzelfde doen we van hier naar hier. En nu 615 gaatjes sporen. Dus let's go! dan gaat het tweede. Two hours later. En 615! Ik ben klaar. Nu ik gewoon zin om door de plank proberen te zagen. Maar dat ga ik niet doen. Want daar is hij niet voor bedoeld. En nu de 615 spijkers. Dus daar gaan we dan. Zoveel werk. Ik zie het al voor me als die klaar is. heel aardig op. Ik ben er bijna. Laatste doosje. Wow, maar het is echt eng. Het ziet er niet fijn uit. En daar moet ik zo op gaan liggen, hè? Nog 2, 4, 6, 8, nog 10 spijkers te gaan. En nu 9. En dan ben ik klaar met het spijkerbed. En nu nog acht en dan ga ik op liggen. En ik vind het heel spannend. Oh. Mijn bedje is klaar. Ga ik er nu op liggen. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Dus niet. Maar ook weer wel. Nou ja. Zo. Het ligt niet bepaald lekker, maar het kan dus. En uh, heb ik eigenlijk niet te zeggen. De spijkers voel je wel in je kont steken, alleen kan nog net. En uh, ja, tot de volgende vlog. Damn.